Pixel Το Pixel Art, πρώην Pixel Express, είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό πρόγραμμα της εταιρείας Autodesk, που επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη εφαρμογή κάποιων βασικών διαδικασιών επεξεργασίας ψηφιακών φωτογραφιών σε περιβάλλον Android, όπως είναι η περικοπή, η περιστροφή και η επεξεργασία μιας φωτογραφίας. Μεταξύ των κύριων χαρακτηριστικών του προγράμματος βρίσκονται η δυνατότητα εισαγωγής εικόνων από το PC ή μέσω διεύθυνσης URL, επιλέγουμε φώτος και μετά τη φωτογραφία της επιλογής μας από το gallery. Η ύπαρξη overlays που επιτρέπουν τη ρύθμιση της διάθεσης μιας φωτογραφίας, ενισχύοντας ή προσθέτοντας σουρεαλιστικές χρωματικές αποχρώσεις. Για την εφαρμογή επικαλύψεων, αρχικά επιλέγουμε τη φωτογραφία που θέλουμε να επεξεργαστούμε και στη συνέχεια επιλέγουμε overlay, το είδος της επικάλυψης που επιθυμούμε. Κατόπιν παραμετροποιούμε κατάλληλα την επιλογή μας και επιλέγουμε απλά για την εφαρμογή της. Η εφαρμογή ΕΦΕ σε πραγματικό χρόνο και η προεπισκόπηση των ΕΦΕ κατευθείαν από τη φωτογραφική μηχανή ή την καλερή φωτογραφιών του χρήστη. Για την εφαρμογή ΕΦΕ αρχικά επιλέγουμε τη φωτογραφία που θέλουμε να επεξεργαστούμε και στη συνέχεια επιλέγουμε Effect, το είδος του ΕΦΕ που επιθυμούμε, κατόπιν παραμετροποιούμε κατάλληλα την επιλογή μας και επιλέγουμε απλά για την εφαρμογή της. Η ύπαρξη βασικών εργαλείων διόρθωσης όπως η εύκολη περικοπή του μεγέθους της εικόνας, η περιστροφή και η προσαρμογή εικόνων κατά την αποθήκευση και το διαμοιρασμό τους. Για την περικοπή, αρχικά επιλέγουμε τη φωτογραφία που θέλουμε να επεξεργαστούμε και στη συνέχεια κάνουμε τις επιλογές Adjustment, Crop, το είδος της περικοπής που επιθυμούμε, και τέλος επιλέγουμε απλά για την εφαρμογή της. Για την περιστροφή, αρχικά επιλέγουμε τη φωτογραφία που θέλουμε να επεξεργαστούμε και στη συνέχεια κάνουμε τις επιλογές Adjustment, Rotate, το είδος της περιστροφής που επιθυμούμε και τέλος επιλέγουμε απλά για την εφαρμογή της. Η δυνατότητα εύκολης προσαρμογής της αντίθεσης και της φωτεινότητας μιας φωτογραφίας. Για την εύκολη προσαρμογή της αντίθεσης, αρχικά επιλέγουμε τη φωτογραφία που θέλουμε να επεξεργαστούμε και στη συνέχεια κάνουμε τις επιλογές Adjustment, Auto Contrast και τέλος επιλέγουμε απλά για την εφαρμογή της. Για την εύκολη προσαρμογή της φωτεινότητας, αρχικά επιλέγουμε τη φωτογραφία που θέλουμε να επεξεργαστούμε και στη συνέχεια κάνουμε τις επιλογές Adjustment, Brighten, το είδος της προσαρμογής φωτεινότητας που επιθυμούμε και τέλος επιλέγουμε απλά για την εφαρμογή της. Η δυνατότητα αφαίρεσης των κόκκινων ματιών και λεύκανσης των δοντιών με απλά εργαλεία. Για την αφαίρεση των κόκκινων ματιών, αρχικά επιλέγουμε τη φωτογραφία που θέλουμε να επεξεργαστούμε και στη συνέχεια κάνουμε τις επιλογές Adjustment και Red Eye. Κατόπιν, επιλέγουμε από την πάρα παραμετροποίηση της ανεκτικότητας την ένταση της επίδρασης του εργαλείου και στη συνέχεια επιλέγουμε απλά για την εφαρμογή του. Για την υλοποίηση του διαμοιρασμού, αφού ολοκληρώσουμε την επεξεργασία της φωτογραφίας μας, επιλέγουμε Finish και στη συνέχεια η εφαρμογή μας προτρέπει να επιλέξουμε να μοιραστούμε τη φωτογραφία μας στο κοινωνικό δίκτυο της επιλογής μας, μεταξύ των Instagram, Facebook και Twitter, είτε να την αποθηκεύσουμε τοπικά στη συσκευή μας μέσω της επιλογής Save Image.